Tak, z tej strony Ark, a jak widzicie mam teraz klucz do zbezcześczonych katakumb. Zobaczymy o co tu chodzi. A coś nam się odblokowało. Dobra, zobaczymy. Kto wygra? Oj. Trochę słabo coś jestem. No trochę słaby mam te No to czekajcie, widzimy się za chwilę, jak się bardziej dopompuję i pokonam mm, tego potwora. Już jestem. Ulepszyłem sobie bardziej moją postać, kupiłem nawet miksturę, uj, przepraszam, eliksir mm, grotołaza. Czas trwania 3 dni, wytrzymałość plus 10%. Także kupiłem sobie klaser dokładności. No, to możemy spróbować teraz iść na lochy i pokonać pierwszego potwora. No jak widać udało się. Mm, no to ja poczekam tą godzinę i zaraz zobaczymy się po przerwie, czy uda mi się go pokonać. No i w tym czasie, jak będzie mijała już ta godzina, troszeczkę bardziej postaram się no zrobić lepszą postać. O, Cześć, no już jestem. Możemy już zawalczyć, jak widać czas w lochach minął. No to spróbujmy. Oj, chyba przegram. No. Może, może? No kurczę. A co tam jest? No, weźcie! No weź! Dobra, rozwalimy... No nie, no... No to jutro dokupię lepsze EQ, jak będą. Bo nie, nie, nie mogę. Dobra, rozwalimy go w następnym odcinku.